Sziasztok! Köszöntelek benneteket ismét a csatornámon. A cél, hogy minél kevesebb szeméttermeléssel vezessük a háztartásunkat. Mivel most kicsit borús, hűvös idő lett mára, éppen itt van az ideje annak, hogy kitakarítsam a nappalit. A takarításhoz semmi másra nem szükségünk, csak egy pokhálózóra, illetve egy itthon elkészíthető, könnyen elkészíthető butarápoló, általános tisztítós és egy kendőre, amivel áttörlöm a polcokat. Amint látjátok, minimális tisztítószerrel, minimális takarítóeszközzel nagyon egyszerűen és tökéletes tisztaságúvá lehet varázsolni a lakásunk minden egyes pontját. Most nálunk a nappali teljesen tiszta, úgyhogy élvezem a tisztaságot és a friss illatot, bár kicsit hűvös van kint, ezért jó bekuckózni egy könyvvel és olvasni egy picit. Örülök, hogy itt voltatok velem, legközelebb találkozunk. Sziasztok!